Futbolun devleri dünyada 6000'den fazla istasyona sahip Lukoil'i tercih ediyor. Gerçek taraftar kulübüne destek olmak için akaryakıtını Lukoil'den alıyor. Üstelik anında %4'e varan indirim kazanıyor. Ücretsiz kulüp kartları, Lukoil istasyonları, kulüp mağazaları ve Lukoil.com.tr'de. Lukoil, yolların şampiyonu.